Saluton kai eh, bon venon al nia nova epizodo. Hodia estas dimancho kai mi parto per eh, diversa in per reta in rencontigio in a parte mi chatis la kun venon de Amsterdam rondo en kiu estis gasto Franzoaso kai nun eh, venas la tempo por kun mediti. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur kai kai vorto e la parolado al la kvara congresso kiu okazis en Dresdeno Germanuio en 1900 ok. Mi legos giuste fine della pagio 384 octec quar cae comence della pagio tricent Germanuio, la lando de la filosofoi cae poetoi, quiu estis iam la centro de la humanistoi. Havas por nia ideo specialan signifon per tio che en citiu lando, dank alla neforgesebla granda merito della pastro Johann Martin Schleier, nia ideo ricevi sian unuan disvolvigion – cae la unuan potensan pushon antauen. Germanuio secve estas la lulilo de la ideo de lingvo internazia. Ni speciale esperantistoi havis ancau en Germanuio nia in unua in play grava in batalantoin Einstein kai trompeta bone iam Mark Fettes, quiam li estis presidente de Universale Esperanto Sozio, diris prave che Esperanto eble ne havas territorion, sed certe gi havas geografion. Do, tio estas, mi pensas, grava rimarco, cae citio el tiro memorigas al ni che sia tempe germanuio estis uh, tre grava por esperanto kai compreneble anche oposte sed mine volas profundigi a parte pri la rolo de germanuio sed pri la facto che indas clarigi al homoi qui sias nenion pri la fenomeno esperanto che existas locoi gravai en esperantuio existas uh, tradizio do la facto che esperanto estas neutrala lingvo ne signifas automate ke gi estas sen spizza lingvo che gi estas sen gusta linguo. Estas multa traitoi traito esperanto. Kai mi ciam kai ciam vidas de nove la mieno in de miai studento e ciu iare. Mieno i kiwi miras pri la complexa kai profunda historio kai kultur intrigo de esperanto do ni necesu paroli kai montri tion dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine